Astăzi o să-ți vorbesc despre a disciplina. M-a inspirat Oana Popa de la uh, Copii Minunați um, și am, pentru că am văzut o postare de ei astăzi. Uh, spune că a disciplina este a educa și a învăța. Însă, de multe ori, părinții au uh, impresia că disciplina înseamnă a pedepsi. Și atunci, eu zic că în mintea copilului se creează o apropiere între a disciplina și a pedepsi falsă, și atunci nu o să-și mai dorească copilul niciodată să se disciplineze. Ideea este că uh, tot Oana Popa spune că cu multă căldură, iubire și bucurie putem ajuta copilul să se disciplineze cu bucurie, nu cu pedeapsă. Tu ce părere ai? Ceau!